vediamo come si calcola la somma di vettori e che viene chiamata anche risultante. Supponiamo di avere due vettori, identifichiamo il primo vettore graficamente con questo segmento e lo chiamiamo V1 prendiamo adesso un altro vettore supponiamo che sia questo e lo indichiamo col nome V2. Supponiamo di volerne calcolare la somma che come vi dicevo viene anche chiamata risultante. Possiamo procedere due, eh, con due metodi distinti. Un metodo è di tipo grafico vediamo come realizzare il metodo grafico in una posizione favorevole prendiamo adesso il secondo vettore e spostiamolo questa volta facendo in modo che l'origine cioè la coda del vettore 2 coincida con la punta del vettore 1. In questo modo il, troviamo la, eh, la risultante del, della somma in modo molto semplice, semplicemente andando a unire la, eh, la coda del primo vettore con la punta del secondo vettore e la risultante non è altro che questa sarà il vettore R vettore risultante dato dalla somma di V1 più V2. E questo è il metodo grafico. Tenete conto che eh, dal, dal metodo grafico è abbastanza semplice vedere che se fossimo partiti dal vettore V2 che ridisegno lui avessimo aggiunto il vettore v1 la risultante sarebbe sempre r per, per i vettori vale la proprietà commutativa ci dice questo, che la risultante R data dalla somma del vettore 1 più il vettore 2 è anche uguale alla somma del vettore 2 più il vettore 1. Quindi il metodo grafico quindi è questo e ci ricordiamo proprietà commutativa importante quando si eh, realizzano le, eh, le somme tra vettori. Ovviamente esiste e si può applicare anche un metodo analitico metodo analitico parte dalla conoscenza delle componenti dei vettori. Quindi supponiamo che 1 vettore sia dato da Wxi, usiamo la rappresentazione che fa utilizzo dei versori, supponiamo che il vettore sia contenuto sul piano xy, supponiamo e in questo caso deve essere verificato che anche V2 sia contenuto nel, nello stesso piano Vx2 I più Vy2 j aggiungiamo il pedice 1 alle prime componenti due vettori che stiamo sommando sono questi la risultante v1 più v2 che sappiamo anche essere v2 più v1 per la proprietà commutativa comunque la otteniamo se sommiamo le singole componenti sui due assi quindi ux1 più ux2 i più y1 più y2 j e questa è la risultante della somma dei due vettori espressa in modo analitico. metodo analitico è questo. Una precisazione, se noi volessimo calcolare la differenza di due vettori, cioè fare la risultante di v1 meno 2, la possiamo ottenere con, stesso, con gli stessi metodi grafici e analitici che abbiamo visto adesso, ricordandoci e definendo che meno V2 non è altro che il, in termini analitici sarebbe il meno Vx2i meno Vy2 e quindi la risultante noi la possiamo definire anche come una somma di V1 in modo tale da utilizzare le stesse relazioni che abbiamo visto qua per la somma. Graficamente noi avremo che la V1 continua a essere la stessa la meno v2 se questo è l'abbiamo definito come v2 questo sarà meno v2 quindi per fare la differenza graficamente non facciamo altro che disegnare v1 aperta e poi la meno 2 con la coda coincidente con la punta di V1 e unire l'origine di V1, la coda di V1 con la punta di V2 per ottenere la risultante della differenza.